新手上来就这样打，扫扫，老手特别害怕。这怎么来啊？这期就是给新手爱好者录的，你实战，我相信能帮助到你。我求求你，一定要去看啊！新手实战呢，往往注重重拳重腿，但是很多时候呢，你会打空，你没有办法说是一拳把人打晕了，你总是这么想的，但你从来没有实现过啊，这就是事实。所以说呢，我教你怎么做比较好，最好的还是强调你的低扫踢，但是你不能盲目的去踢，所以你要配一些拳的虚实结合。最简单的，左直。 右腿左摆，右腿左直右直左摆右腿，这是最重要的。所以说，我们两个人试试移位练蹦蹦，对，新手蹦蹦。比如提膝格挡，它会落地的啊，你别着急。你看踢他，你可能先杠一下，这没事儿。抱哇，疼吗？疼什么你爱好者业余赛，你带护腿的，你疼什么？再踢一腿，做一个假动作，看他收回来落地，嘣，等他落地，看到了吗？这种感觉，再来一遍，看。 嘣嘣，再踢，这不就完了吗？慢慢来，不要无端的消耗自己体能，乱踢。这一腿就非要很重，不要。然后，轻啊啊！如果他往后退怎么办？ 拳拳可以是假的，嘣腿是真的，就很简单。你练习的时候，你可以拿低扫把，或者说这个带着护腿踢对方腿，你试一下啊，你看怎么练，我教你一下。前肢低扫的，嘘，雨水，摆拳低扫，吧吧，两前肢低扫，下走，切过来，前肢前摆低扫，走，嘣，走，对，后肢前摆低扫，吧吧。 哦，再来一遍，后肢先摆低扫，蹦蹦，对，先摆低扫，走，蹦，把身体摆前低扫，哦，这可能是新手难一点啊，就是这种感觉，理解吧？你训练的时候就要有这种感觉多一些，包括直直摆低扫，对吧？蹦蹦，走，再来一遍，走，蹦。把走，蹦，哎，不会扶没有办法啊，会这么扶就好办了哈，不会扶没关系，来我们的线下课、线下培训啊，我们可以教给你啊，没事儿的，好吧？感谢收看啊。 很有用，试一下，特别好用。这老手都怕这种打法的，新手真的啊。下期见。